السلام عليكم ورحمة الله نحن نتواجد في بدوار الحميرية أو الغلام بالعربية نحن نتواجد بإقامة شيشان بمشروع الحي محمدي كاريان سنترال الهراويين وأنا أخويا مشى ليا التليفون وما عرفت شكون ديالي وجاو سولوني قالك نجي ناس راه مشى ليهم شي موطور من هنا ما نكذب عليك تما الشوشة وليدي انا مفتش كورومبو هذا هو سرق تليفون <laughs> واخويا انا كدايز <laughs> وهزه عنقع <laughs> وانا نضربو ليها انت راه ولاد القحاو كلشي ولا شفار حتى من الكلب ولا يشفر ليك وش شوف شوف هات يا اخو هات تابعين وقسموا معاه اي هذاك كحلو شو وهنا آه،, آه. معنا آه، منطقة آه،, آه آه قهوة قهوة مريم هنا البزناد الكبير يوجد هنا عنده الكيف الحشيش عندك انواع متد... م... عفوا عفوا <laughs> انواع متخدرات مخدرات مخدرات يوجد هنا شباب تاخذ 20 درهم لا لكن الجرام صاحبي سير تلعب مره اخرى جيني ناقصه والقهوة باغي شي مكمل شي سير سير ولا ما بقاش نكمل انا يعني تخورني تاع سير بزنيز السلام عليكم ورحمة الله نحن نتواجد ب ب بالهراويين وبالسيسيان بالعربية نكمل لكم البلاس <laughs> نتواجد فين كيبو الحمزة شو راه ما كاين لا مخزن لا التقلوة شو شو الزبلة جديد شو شو اه شو الناس شو قال لك الجماعة وعاش الملك وتسقط الجماعة <laughs> عاش الفساد عاش المفسدين عاش كاع اللي شفرونا واللي برزقنا عايشين عاش كاع اللي شفرونا واللي بسياسهم فقرونا واللي ما بغوناش نكونوا بحالهم عايشين عاش اللي علينا يكذبوا فلوسنا لبرا داوهم اللي نمو حقنا والو ما خلاو الحصانات اللي فوق القانون هما اللي عاشوا وضربونا في القانون عالشغير انتوما يا اللي هلكتونا مصو مصو دمنا يا وليت تلوحونا علاش نقولوا راسك اه يا دورة تيشبعوا ياه هذا من هذا راه تيشبعوا هاهما واش شنو مدير